რას უსმენთ? მე ბერას იმღერას. შეგიძლიათ რომ წაგვიგანეთ? რატო? არ შეიძლება, იმიტომ ნაციონალები არის კიდე მთავრობას შეერგეთიც. და მინდა რომ ნაცისტები მოკვდნენ. ვაფშე მთლიანი ვაში. და თოგინენ გადაიღეთ კიდევაც. და მინდა რომ მიხეს სააკაშოს უთხრა, კულელი არის, ბატონ ზურაბჟოლეს კულელი მაგარ მოკლა. მაგას კამის გულშიც მოიცილა. და რომ მიუძღოთ თვითონ ქართულ ოცნებას მიუძღენით, ეხლა ეს ბერას სიმღერა. რატო? გეხვეწებით თუ გნებავთ ერთად მიუძღვნათ აა კი ბატონო მაშინ მომასმენინეთ თქვენ დაიწყეთ აა ეხლა უსტაშვიჩი ვემზადებით თქვენ აქციებს ახალგაზრდები ბათუმში და ძალიან მინდათ თქვენ ჩამოვძალეთ ბათუმში ახალგაზრდები 90000 ხალხი ყავს უკვე ახალგაზრდები ვინც არის გაწერანებული რა თუ გინდა აი თუ წაგვიმღერებთ ჩამოვალ აუცილებლად კი ბატონო მაშინ მოიცადე ახლა წაგიმღერეთ მაშინ ჩვენ ვართ საქართველოს კარტული ოცნება ეს ნაბიჯვარი სააკაშვილის სიმღერა არის ნიშნული დავინდა პეხებამდე ქართული შემოგვიერთეთ ახალგაზრდა ყველანი კარგი სულიყავი ნამდვილი ადული არ არის ეს ეს ორი შილობა და ის მომდა გმირობა ისოთა ესა შეიძლება დიდი არის ეს ფრანი და გეთეთა მოსდა ერთი ერთმას დამთავრდა შიშიძო ეს ერთი მიშისტი გადარჩა თვითონ მიშიკო ცოცხლეცამია ისტორიასთან შედარებით თავისუფალ ქვეყანაში არ გვაცხოვრებთ მაშინ ამწოლა შევაკეთეთ შევაკეთეთ საჩობლი პასმასე ამ წაბადლე შეიძლება ნარაფრის საქართველოს ჩვენ ვარ საქართველოს ჩვენ ვარ საქართველოს ჩვენ ვარ